Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no dos Jogos! Hoje vamos jogar Ultimate Mortal Kombat 3 para Mega Drive! E eu vou jogar com a Jade! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E a primeira luta é contra Kitana. Round one, fight. Ha! Flawless victory. victory. Ha! Primeiro round já foi. Round two, fight. Toma! Ha! <laughs> Ha! Fatality. A primeira luta já foi. Vamos pra próxima. E agora, Night Wolf. Um dos melhores personagens do jogo. Vai, vai, vai. Toma! socão nele! Ah! Pra cima dele! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Brutality! Ha! E agora, Reptile! Round one, fight. Ih, ficou invisível! Ha! Acertei mesmo o tá do invisível! Round two, fight. Toma! novo! Socão nele! De novo! Isso! Vai, vai, vai, vai, vai! Brutality! E agora Liu Kang! Toma! Ah, moleque! Flawless victory. Round two, fight. E ó o cara aí! Brutality! Ah, protagonismo aqui não! E agora, Mirror Match! Jade contra Jade! A Jade que eu considero a mais difícil de se enfrentar desse jogo. Round one, fight! Toma! to fight. Outstanding. Isso! Ha! Tá! Brutality! Ha, nada como a original. E agora, Scorpion! Toma! Toma! Lembrando que no Ultimate não tem a parte de cima nessa fase. Vai, vai, vai, vai, vai! Ah, já pensou se o trem passa desse lado? E agora, cobal! Esse também é top, hein? Esse também é um dos top do jogo. Subindo! Opa! Ah, magia passou por dentro. Opa! Agora! Isso! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Pra cima! Brutality! E agora vamos para o Endurance. Começando por Jax. Opa! Opa! E agora nice Wolf. É isso aí. Round two, fight. Toma! Ah, maldito! Vai, vai, vai, vai! Acabe com ele! <laughs> Esse Fatality não faz nenhum sentido. Se fosse do Cyborg faria mais sentido, afinal de contas eles têm um monte de explosivo dentro. E agora, vamos para o próximo Endurance. Scorpion de novo. Ah, Scorpion já era. E agora Jade. E agora Kitana. Isso, frente do canto. Beleza. Round 2, fight. Scorpion fora! Agora a Jade. Agora a Kitana. Vai. Acabe com ela. Fatality. Ah, Kitana tomou dois fatalities nesse vídeo. E agora Vamos para o chefe, Motaro! Ah, maldito! Gole! Socão nele! Isso! maldito! Toma! Não! Vai, vai, vai, vai, vai! Isso! E agora, vamos para o chefe! Shoukan! Round one, fight! De novo! Ah! Round two, fight. Opa! me Ah, maldito! me Ah, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Calma aí que ainda tá não acabou. Obliterar! Ah! Eu já joguei a versão de arcade, se você quiser dar uma olhada, a playlist vai estar tá aqui no card. Agora, Vamos para o Mega Endurance! E salve-se quem puder! Começando por Noob Saibot, o melhor personagem do jogo. Ah, Noob já foi! E agora Sub-Zero! Agora Smoke. Agora o Ermac. Agora a Melina. Ah! O quê? Round two, fight. we fought. Last Sub-Zero. Ha, fica frio aí. E agora Smoke. É proibido fumar. Ha. Agora o Airbag. Isso, prende no canto. Agora Smoke. Agora a Melina. Toma! Vamos lá que é pra decidir! Round three, Ha! Que noob! Sub-Zero! Agora Smoke! Agora o Ermac! Isso, prende no canto! Agora a Milena!